Вигляд чудовий. Дякую. Але чого все так чорно? Ти Чому куди все так чорно? зараз? Ну, Все чорно. Не ну, все в чорному. А що? А. Не замітив. На ноги не додивився. Ну, це нормально. Це нормально. Куди ти так зараз? Додому, з роботи. Я на тебе дивлюсь, чи не на мене. Але я дивлюсь на маршрутку. А що на там маршрутка? А що, ми на ти переходили? Микола. А, що, значить, якщо ми познайомимося, значить е, ми Можна Ну, ти забрати, зразу, да? Так. ні, дякую. А що так з тебе все? Я не хочу так. О, Ну що, маєш чудовий вигляд. так? Якраз можна гарно час провести Да? з новою Так? Прикольно, Микола. Та буде їхати твоя маршрутка на парці. Я бачу, що вона є вже. Бо як звати? Віра мене звати. Дуже приємно, Віра. Прикольний вище. Може все-таки лишайся. Да, це кудись що? подумаємо, що будемо робити. Ні-ні, мені треба на другу роботу їхати. На другу роботу? Так, треба працювати. Коли вільно буваєш, Вір? Та не буває вільно. Не буваєш? Як тебе визвано, так? Щоб побачити. Навряд. Чого навряд? Не виходить ні в кого. Ні в кого? мене вийде. Ну, Зараз коронавірус не можна. От якраз треба проводити час з іншими людьми. Микола, ти хто, менеджер? Я ні. Ну, так і вмієш говорити, я так бачу. Не сильно, але трохи вмію говорити. Якась така замкнута капець. Я? Та скована. Стань ліпше подивись на мене. Ти мені подобаєшся виглядом. Віра. Ола треба знаходити час віддихати. Да? Людьми, да? Да. Тільки коронавірус немає. Та не будь такою обмеженою в цьому. Таке враження, я не знаю. Коронавірус, коронавірус, а як же віддихати? Життям насолоджуватися. Правда. Життя ж летить. Не хочеться в лікарні, звісно, насолоджуватися. При чому тут лікарня? От моя маршрутка. Микола Навряд чи зимою не вийде. Що з тобою не вийде? Не вийде зустрічатися. Я тобі привіт сказав, а ти вже думаєш, що ми будемо робити в тебе вдома або в мене вдома. Ні, я за то не думаю. Ще зарано, ще мене... зарано. Ти прикольний, чесно, чесно. Ні, ну ти так ведеш. Розмову в такому руслі. Маєш Фейсбук? Маєш. Як тебе знайти?